bleiben. Die Show wollen alle genießen. Silvester etwas früher hier in Solingen. Exklusiv heute ein Sprengmeister eingeflogen. mal hier in der Skitest Skitesco. Anja, Anja, Maske. In äh, Ordnung. Hallo, ich bin Roger. Hallo, ich bin Robert. Hallo, ich bin Thomas. Hallo, ich bin zum zweiten Mal in der Skitestbahn. Hallo, ich bin Günther, ich bin das achte Mal hier. Schulden und ich finde es jedes Jahr sehr schön. Habe dieses Jahr wieder eine tolle Gruppe, mit denen ich viel Spaß habe und einen tollen Skilehrer hier gleich neben mir und tolle Pisten, sehr guten Schnee, also immer wieder Schulden.